эдил байсалов жана индиянын элчиси өлкөлөр ортосунда кызматташтыкты талкуулашты кыргызстандын новосибирск шаарындагы башкы консулу алмашты эркинбек осоев кыргызстандын япониядагы элчиси болуп дайындалды элчи мадмаров түркмөнстандын президентине ишеним грамоталарын тапшырды кыргызстанда мам ипотекалык программанын катышуучусуна биринчи кепилдик берилди ишкерлер мамлекеттен пайызы жок каражат алууда кыргызстанда ызгаардуу суук болжол менен он жетинчи январга чейин созулат министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары эдил байсалов индиянын кыргызстанда элчиси арун кумар чатержини кабыл алды жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соода экономикалык илим жана билим берүү тармактарындагы кыргыз индия мамилелеринин ар тараптуу активдештирүү маселелерин талкуулашты индиянын чоң жыйырмалыкка жана шкуга төрагалык кылуу жылында бир катар эки тараптуу сапарлар пландаштырылууда анын жүрүшүндө бишкек кыргыз индия мамилелеринин деңгээлин жана өз ара сооданын жана инвестициянын көлөмүн олуттуу түрдө жогорулатууга умтулууда өз кезегинде арун кумар Чатержи өз ара кызыкчылык туудурган баардык чөйрөлөрдө кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү үчүн бардык күч аракетин жумшоого даяр экендигин билдирди новосибирск шаарында кыргызстандын башкы консулу алмашты маалыматка ылайык калдарали маматалиев алтайдын алтай крайынын кемеров новосибирск омск жана томск областтарынын аймактарын камтыган консулдук округу менен новосибирс шаарында кыргызстандын башкы консулу кызматынан бошотулуп анын ордуна айбек айдарбеков башкы консул болуп дайындалды тиешелүү жарлыктарга президент садыр жапаров кол койду эркинбек осоев кыргызстандын япониядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалды маалыматка ылайык тийиштүү жарлыкка президент садыр жапаров кол койгон белгилей кетсек осоев эки миң жыйырма биринчи жылдын апрелинде транспорт жана коммуникациялар министри кызматына дайындалып эки миң жыйырма экинчи жылдын октябрында берген арызына ылайык ээлеген кызматынан бошотулган кыргызстандын түркменистанда элчиси азизбек мадмаров түркмөнстандын президенти сердар бердымухамедовко ишеним грамоталарын тапшырды сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар кыргызстан менен түркмөнстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин өнүгүүсүндөгү оң динамикасын канаттануу менен белгилешти жана эки тараптуу кызматташууга кошумча түрткү жана кыргыз түркмөн мамилелерин мындан ары өнүктүрүү жана тереңдетүү үчүн эң жогорку жана жогорку деңгээлдеги визиттерди өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулашты түркмөнстандын тышкы иштер министрлигинин башчысы менен жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу өнөктөштүктүн актуалдуу маселелери мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу атап айтканда энергетика жана транспорт логистика тармагында ошондой эле маданият сферасында кызматташуунун перспективалары кеңири талкууланды кыргызстандын мамлекеттик ипотекалык программаларнын катышуучусуна эки миң жыйырма экинчи жылдын декабрь айында биринчи кепилдик берилди бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында кепилдик фонду ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы малик айдар абакиров билдирди анын айтымында ипотекага үй алган жаранга алгачкы төлөмгө каражат жетпей жаткан өкмөт бұлтыр күздөн тарта чакан жана орто бизнес жаатындагы ишкерлерге 1 миллион сомдон 3 миллион сомго чейин пайызы жок насия бере баштады пайызы жок насыя алышы үчүн ишкерлер мыйзамды иштеп акыркы 6 ай ичиндеги патенттүү болушу зарыл насыя өлчөмү 250 миң сомдон ашса күрөө коюлат 2022 жылы финанс министрлиги коммерциялык банктарга чакан жана орто бизнести ыкчам колдоо долбоорунун алкагында 1 миллиард 756 миллион сом бөлгөн пайызы жок насыяны 4200 киши ишкер алды быйыл бул максатка дагы эки миллиард сомдон ашык каражат бөлүнөт кыргызстанда ызгаардуу суук болжол менен он жетинчи январга чейин созулат он тогузунчу жыйырманчы январда абанын температурасы бир аз жогорулашы күтүлөт синоптиктердин маалыматына ылайык бишкек шаарында он экинчи январда түнкүсүн кар жаашы мүмкүн күндүз жаан чачын күтүлбөйт батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына төрт тогуз метрге жетиши күтүлөт он үчүнчү он сегизинчи январда жаан чачын күтүлбөйт жолдор тоңголок тайгак болот шамалдын багыты өзгөрүлүп турат ылдамдыгы секундасына бир алты метрге жетиши күтүлөт